Այսօր պատրաստում ենք լցոնած սմբուկ։ Սմբուկը խաշում ենք երացող ջրի մեջ մոտավորապես 15 րոպե։ Հանում ենք միջուկը, թավայի մեջ մի քիչ զեյթունի ձեթով տապակում ենք միսը, լոլիկը, բուլղարական պղպեղը, ավելացնում ենք սմբուկների մեջ, վրան ավելացնում ենք պանիր, եփում ենք ջեռոցում։